Abitbol. George Abitbol. Classman, top of the pop, a disparu. Poil au cul, au large du port de Valparaiso. Ah, c'est beau, mais tout ça nous éloigne de Georges. papa hein. Angoisse, fausse angoisse, j'ai plus de repères. Pour l'instant, wadou Steven, arrête s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel Legrand. D'accord, d'accord, chabou, Quand je serai célèbre, je me ferai des meufs, hmm, je ferai des folies. Steven, arrête-toi, c'est insupportable.